não, acho que tem que ter sexo. Porque namoro sem sexo é paquera. Né? Namoro você tem que ter sexo. Né? E no casamento você tem que ter gasto. Você casa para pagar as contas, né? que fez o sexo no namoro, né? mas sem sexo o namoro não vira, não dá certo, tem que ter o sexo sim. É. é